Terima kasih bosku telah mengklik video ini. Jangan lupa klik like and subscribe ya. dan motor ini langsung dicoba main dengan BRS Surabaya dengan nominal yang tengah 30 juta kita simak hasilnya me, get me! Get be Get me, get me! The way that the story ends.